La palabra, compañera Lucía. Boas, boas a todas as persoas que estades hoxe aquí e as que non poden acudir pero por motivos alleos a súa vontade. Benvidas e benvidos. Benvidas e benvidos a todas as persoas que estades hoxe aquí e as que non poderon vir por causas alleas a súa vontade. Vou ler un manifesto no que se quere expresar en puntos moi concretos a nosa indignación e a nosa gana de loita contra todos os abusos que están a facer os gobernantes do Estado español a toda a poboación. Mirade, o fondo de reserva establecido no, parto, no pacto de Toledo está sendo saqueado e baleirado facendo perigar o futuro dos nosos maiores e das novas xeracións. Os falsos incrementos do 0,25% anual afondan aínda máis a perda do poder adquisitivo de todos os pensionistas. Coñecidas especialistas no tema véñenos alertando do risco que corremos mentras o goberno de Rajoy e os seus ministros negaban a realidade. Pero a pantomima acabouse. Agora é o propio presidente do goberno quen nos di que hai que aforrar para pensións e para a educación dos nosos fillos. Traducido ao cristián, que se acaban as pensións públicas e debemos facer plans privados. É a forma de axudar a banca, mentras nos rouban o froto do traballo das generacións pasadas. Diante destas informacións, un grupo de asociacións e colectivos cidadáns da comarca de Ferrolterra, coincidindo con outros moitos lugares do país, facemos un chamamento cos seguintes obxectivos. Pola defensa do sistema público de pensións, pola recuperación do fondo de pensións establecido nos pastos de Toledo, por uns salarios dignos que garantan as pensións dos mozos e mozas, por unhas pensións dignas propias do século XXI xa, por un incremento das pensións segundo o IPC real, recuperando o poder adquisitivo perdido pola creación dunha renda básica para as persoas en risco de exclusión. Todas as ciudadáns temos dereito a unha vida digna. Atención ao sistema público de pensións. Está en perigo. E agora quero facer tamén un chamamento á participación na folga das mulleres que se está preparando para o día 8 de marzo en moitos lugares do mundo para facer ver que somos a mitade da humanidade e que sen nós o mundo non ia funcionar. É unha folga legal de traballo, estudios, cuidados e consumo. O día 8 todas mulleres e os compañeiros homes que nos apoien. Imos reivindicar a igualdade de dereitos entre todos os seres humanos. Dereitos das mulleres traballadoras, coidadoras, das que son esclavas sexuais, das que son esclavas da religión das que son vítimas da ablación, das que foron asesinadas, das que son sometidas a matrimonios forzosos, das que son afastadas dos seus fillos. De todas. O día 8 imos loitar por todas. Gracias.